逆天用风，如果都抽不到水天金怎么办？因为我没有天照，没有火天金，所以我们来试试看，如果用风天金，因为我们之前打了蛇，应该还蛮多的。不要放人就好，尽量放神，那没有神就算了，反正不太需要用。呃。 变好了，就是放高高攻击的，试试看啊，逆天打打看。 第一关降我们的攻击啊，哎，降我们的防御，算了啊，所是其实没什么差别。那因为是天金啊，十刻哦。那因为我们是克数党， 打王的时候，凶狠点，不然会打不死。大概要八百多倍吧，该就可以了。就技能全开嘛，反正有火，有放电金。嗯，第二关本来是有水水属性石头的时候会反噬，五次就我就必死，所以放水晶晶其实会耗一回合。 十五圈就要小心。那如果你是方天金就没有这烦恼，房租会特别多，水珠就会少。 这天津攻击高，而且又带妖族，那个蛇蛇女都比较没有问题。那把技能转掉，呃，尽量把技能转掉，他防御三十五万，呃，这个没什么关系啊，念念过去就好。 第四关就是萨萨斯姆，他攻击我的话会把水转成火，而且那个回合火的攻击就会只有剩下百分之二十。呃，亚伯罕就是生命越低攻击越高，所以不要让他打我就好了。 这回我要很用力的攻击啊，越慢慢的靠近王冠血会越来越厚，我又是克数，所以打他都只有一半。打雷的这只已经是没问题，OK，下来三十没有带走。 这要细节要稍微注意一下，他一定会把我的技能转掉，可是其实没有什么影响啊。虽然说王冠就没有得用技能，是吧？这个反弹啊，神道屋是反弹，所以没有办法必须一次带走。神以外的技能全部重置，重点是这只啊，不要拉桶，最少拉一，因为每次拉桶就扣血啊，要小心，要拉也不要拉太多。那人族有四个会被封技能，所以不要带人，因为他除了封技能以外是不能攻击的。 不要不要带人走，别扣。着。尽量不要拉团，拉野。陈到赢在哪？ 喂，反正我也没有技能可以开啊，我又没有带神主，万一你都没有神主，你就带一大堆蛇就好了，呃，就开一下技能，然后他到时候就两倍进化石，剩下就靠自己了啊。 如果你发现你血被炸到快没了，记得赶快按暂停，然后他就不会再炸你血。大概是八百倍以上应该已经死了。对，来这些钱没有没有问题，因为他还有那个精华石加倍，个逢天金本身就有，所以秒掉了。他血没有很厚，呃，就是你用风的，你就是被克数；你用天津拉出八百倍攻击。 他也就必死，所以你就小心不要被掉下来的炸弹，就是影响太多你的券，应该都会过，拉的不要太差，应该都会过。而且我觉得奥林匹斯这只二封创始王、创始神好像技能没有很好，所以有空再拉吧。我觉得这只没有很想要赢，很想要留，但是还是会突破，毕竟三位比较好。